إيه؟ تعال هنا تعال هنا تعال هنا ايوه حلو الاول هاي oh وربي متنا الله اكبر والله اكبر اكس ام نسيت آه. فرق الازرق ماسك هاي جول انا طبعا عندي دروع الله ياخذك لا لا <laughs> 不不不不不！大家来来来！